assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar sizlar bilan muhammad ali vohobov bugungi videorolikimiz juda ham ajoyib bo'ladi albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni esdan chiqarmang va biz boshladik o'zgartirish tanlashdan boshlanadi sizdan keyin 3 narsa qolishi kerak birinchisi suratingiz ikkinchisi kutubxonangiz va kundaligingiz bular siz qoldirgan mebellaringizdan qimmatli ekaniga shubha yo'q. Biz istagan vaqtda hamma narsani o'zgartira olamiz. Istasak, kitobni ochamiz. Undagi yangi bilimlar bilan ongimizni boyitamiz. Istasak, yangi faoliyat boshlashimiz, hayotimizni o'zgartirishimiz mumkin. Biz buni tez qilishimiz yoki kelasi haftada yo kelasi oyda yoxud kelasi yil ham bajarishimiz mumkin biz hech nima qilmasligimiz ham mumkin bu ishni qilishdan ko'ra qilmaslikni afzal ko'ramiz agar shu ishni amalga oshirish fikri noqulay diskomfort tug'ilsa tug'dirsa shundayligicha qoldiramiz biz ishlashdan ko'ra dam olishni tanlaymiz haqiqatdan bilim olishdan ko'ra vaqtichog'lik va o'yin kulguni to'g'rilikdan ko'ra xom xayollikni ishonchdan ko'ra shubhalanishni tanlaymiz bu bizning tanlovimiz keyin oqibatni la'natlab har xil sabablar bilan o'zimizni oqlashga tushamiz shekspirning ajoyib so'zi bor edi yulduzlar emas o'zimiz aybdor bizda mas'uliyatni his qilgan javobgarlikni o'z zimmasiga olgan holda tanlash imkoniyati bor bugundan boshlashimiz kerak Kimki yaxshi hayotni qidirsa, unga ko'p vaqt sarflab, o'ylab o'tirish kerak emas. Kimki kimki yaxshi hayotni qidirsa, unga ko'p vaqt sarflab, o'ylab o'tirish kerak emas. Yaxshi kun gildagidek natija olish to'g'risida ularga haqiqat kerak. Faqat haqiqat boshqa hech narsa emas. Biz qilgan xatolarimizni har kuni muhokama qilib o'tirishimiz kerak emas. O'tgan hayotimizni qayta-qayta eslab, uning yordamida yangi hayotimizni qurishimiz kerak ana shunda biz kundalik hayotimizga baxt xursandchilik olib kirishimiz mumkin va nihoyat men sizga maslahat berishga jur'at etdimki hayotingizni o'zgartirish zarurati bo'lsa kechirayotgan turmushingizdan ko'nglingiz to'lmasa uni o'zgartiring siz o'simli emassiz o'z hayotingizni istalgan jabhada butunlay qayta qura olasiz Buni o'z tanlovingiz va kuchingiz bilan boshlang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Muhammad Ali Vahobov bo'ldi. Albatta, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Ko'rishguncha xayr. Albatta obuna bo'ling.